اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور انا لله وانا اليه راجعون يا الله selamatkan kami يا الله يا الله selamatkan kami يا الله يا الله selamatkan kami يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Jamaah sekalian, baru saja peristiwa bencana alam ya. Gempa bumi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua yang ditakdirkan oleh Allah ada hikmah di belakangnya. Ada kebaikan di belakangnya dan kita bersyukur kepada Allah kita yakin dengan janji Allah kita sekarang ini berada visabilillah di jalan Allah kita tetap berada di masjid ini apapun yang terjadi kita berada di jalan Allah <clears throat> barang siapa yang dijemput oleh kematian sementara dia dalam keadaan menuntut ilmu maka matinya itu adalah mati syahid jamaah sekalian kita tutup pengajian ini bukan karena dia gempa bumi, tapi karena memang jamnya sudah uh, saatnya untuk kita menutup pengajian ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan seluruh anggota keluarga kita dan senantiasa menghindarkan kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم نجنا بفضلك من جميع المهالك واسلك بنا يا ربنا خير المسالك اللهم نجنا بفضلك من جميع المهالك واسلك بنا يا ربنا خير المسالك اللهم نجنا بفضلك من جميع المهالك wasluk bina ya rabbana khairal masalik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh